大家好，我是小松。今天要与大家分享的这个多音字是“差”。差这个字呢，有五个读音，非常的多哈。差、差、差、差、思，一共五个读音。那这么多的读音，究竟怎么区分？怎么去牢记呢？今天要教大家的一个方法叫“语体定音法”。 也就是看它多用于口语还是书面语来区分它的读音。首先是差和差，用于书面语引申意为不正确、错误的时候，一般读作差，比如说差别、误差等等；口语的时候一般念作差。这个咖啡口感有点差。 这个“差”呢，用的特别少，它指这个大病初愈，啊，这样的时候念“差”。那这个“差”呢，是用作公务、出差、公差，最后一个音了。c 一般用于，啊，高低不同、参差不齐，这样的时候念“ c。那么，这个五个读音已经梳理完了。 他每次出差，差不多都会出点差错，大病差后，头发剪得参差不齐。哎，这一个长句里边出现五次这个字哈，都是不同的读音，大家掌握了吗？好，今天要分享的内容就是这些了，拜拜。